Wysokie loty, mam w sobie mosty i anegdoty To jak narkoty gram całą noc, bo mam metody To truskulowy rap, który wbija się do głowy Mamy dobrobyt, ha, ale nie tylko chwilowy Innymi słowy, ja jestem tu, gdzie ta sztuka Z głośnika płynie nauka, nie trzeba jej dalej szukać I mamy tego full tutaj, kolejna nuta w tym roku Gramy 2020, stale wzbudzamy niepokój Dajemy wam tego w opór i nie zanika ten obraz To dalej ci sami ludzie, tylko się zmienia krajobraz Nie łapiesz tego, to zostaw, zamiast odstawać gdzieś z boku To jest to miasto proroków i chcemy mieć tutaj spokój Mimo, że nie mam urlopu, dalej mam sobie ten chillout Umila mi czas ta chwila, znowu złapałem baktyla. Więc lepiej się nie wychylaj, jeżeli tego nie łapiesz, dalej pierdolę ten wyścig Przelewam myśli na papier, bo Wyłaniamy czaszki, wychodzimy z ukrycia Z nami gadka pozytywna, tak to jest zazwyczaj Dokonujemy odkrycia, negatywny umysł nie da ci pozytywnego życia Wyłaniamy czaszki, wychodzimy z ukrycia Z nami gadka pozytywna, tak to jest zazwyczaj Dokonujemy odkrycia, negatywny umysł nie da ci pozytywnego życia Piszę teksty, które utkwiły tobie w głowie ku pamięci mojej Choć zbijemy pionę na luziku i spontanie Zawsze brat za bratem stanie, lecz w moim przypadku To Mikołaj ciągnie stanie Ja na panie, ja nie, wciąż przerywam spanie Moje trudne sprawy dla was gram w stand-upie Nie cofam się wcale, nigdy jak wspomniałem Chyba żeby wziąć rozbieg i ziom lecieć dalej Jeden stać przeżyć dwa, a na trzy znów i spać Plan na dzień w krokach masz, a więc też znasz ten stan Ciągły vibe, baton mic, wiem, wielu też się marzy twarzy W życiu każdy człowiek ma to, na co się odważy Gęsty dym rozwiany przez wiatry w bloki łapie sygnał Połączenie łoki-toki omijaj przeszkody I odważnie stawiaj kroki A im bardziej masz pod górkę, tym piękniejsze są widoki o. Wyłaniamy czaszki, wychodzimy z ukrycia z nami Gadka pozytywna, tak to jest zazwyczaj Dokonujemy odkrycia, negatywny umysł nie da ci pozytywnego życia Wyłaniamy czaszki, wychodzimy z ukrycia Z nami gadka pozytywna, tak to jest zazwyczaj Dokonujemy odkrycia, negatywny umysł nie da ci pozytywnego życia To tyle na dzisiaj nic za fiko Liście na drzewach lekko się kołyszą Jestem silniejszy niż oni razem wzięci Mimo szczerych chęci Popełniam błędy